finalmente oggi potrò aprire e provare il mio set da pizza guardini avevo bisogno da tempo di nuove teglie per eh, fare la pizza in casa e mi sono imbattuto in questo prodotto eh, voglio provarlo insieme a voi mi ha colpito perché un prezzo molto accessibile su Amazon ci dà quattro teglie che sono, sembrano davvero ben fatte coltelli da pizza, una rotella da pizza, ma soprattutto ci dà una griglia per poter infornare anche quattro pizze contemporaneamente in forno o anche solo per metterle a lievitare, è comodissima secondo me. Andiamo ad aprire. Ok, ecco. bellissima la confezione. Ecco qui questi li proveremo stasera le taglie sembrano molto buone andiamo ad aprire vediamo Che dire? Proviamolo subito. Allora andremo a realizzare la nostra focaccia barese con 300 g di semola rimacinata, 200 g di farina forte mulino rossetto con un W del 330, quindi molto forte, che permetterà un'alta idratazione, l'immancabile lievito secco caputo, zucchero, sale e olio. Andiamo a mettere la semola, la farina forte e lo zucchero. Iniziamo a miscelare Aggiungiamo l'acqua un po' alla volta, ho dimenticato di dirvi 300 g di acqua. Ovviamente l'idratazione sarà alta idratazione, quindi probabilmente arriveremo ad aggiungere fino a 400 g di acqua, però nella prima fase ne bastano 300. gli ulteriori 100 g saranno aggiunti nella seconda fase, quindi dopo l'autorisi Una volta che si è formato l'impasto non è importante che sia liscio, lo lasciamo riposare almeno un'ora. Dopodiché procederemo con l'aggiunta dell'agente lievitante e successivamente del sale e infine dell'olio prima di poter iniziare la vera e propria lievitazione. Possiamo coprire con pellicola Ci rivediamo fra un'ora. questo punto, quando la maglia glutinica, come vedete, è ben formata e nonostante l'alta idratazione, l'impasto è molto compatto. Possiamo andare ad aggiungere il sale a secco. Il sale a questo punto non disturberà più la fermentazione dei lieviti, ma andrà a rafforzare la, mm, la maglia glutinica, instaurando un ambiente alcalino che rafforza i legami proteici. L'ultima cosa che andremo ad aggiungere sarà l'olio Infatti, aggiungendo il grasso per ultimo, non va né a ledere alla formazione della maglia glutinica, né impedirà eh, lo scioglimento del sale, che come sappiamo è idrosolubile e non liposolubile. Quindi i grassi negli impasti lievitati vanno sempre aggiunti per ultimo. In questo modo potranno donare sia croccantezza all'esterno e sofficità invece all'interno dell'impasto. Una volta assorbito tutto l'olio, l'impasto si presenterà così. Una maglia glutinica fortissima è molto idratato. Adesso procederemo alla puntatura e eh, prima ancora a dare delle pieghe di rinforzo. trascorsi i 10 minuti andiamo a stagliare e appoggeremo in teglia l'impasto necessario per la focaccia Mangiamo. Mangiamo la teglia d'olio schiacciamo leggermente e lasceremo riposare per un, qualche 5 minuti prima di procedere a una nuova stesura fino a riempire la teglia dopo averla fatta riposare andiamo a stenderla ulteriormente ti è piaciuto il video iscriviti al mio canale e ricordati di lasciare un like. Puoi seguirmi anche su Instagram o visitare il mio shop online su Amazon.